Gath Puffin Produce ei ffurfio yn ôl yn 1995 ac hyn hyn roedd yn cael ei adnabod fel y Pembrokeshire Potato Marketing Group, y tyfwyr sef ein cynhyrchwyr sydd yn dal i berchen ar Puffin. Mae'r cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf o ran cyfran y farched llysiau yng Nghymru o ran sales. Heddiw mae 140 o staff gyda ni. Mae hwn wedi cynnyddu o 50 um, o 5 mlynedd yn ôl. Tatw yw ein brif cynnyrch, ond ni hefyd yn cynnig amrywiaeth y llysiau, er enghraifft blod bresych, cenyn, shibwns, bresych, ac mae'r rhain ar gael yn llawer o'r archfarchnadoedd mawr yng Nghymru, er enghraifft Tesco's, Morrison's, Sainsbury's, Asda. Trwy cymorth Llywodraeth Cymru a trwy roi pwyslais mawr ar ein brand blas y tir, um, rydym wedi gallu profi i'r archfarchnadoedd bod cwsmeriad yng Nghymru yn rhoi gwerth mawr ar gallu prynu produce Cymraeg lleol. Rydyn wedi gallu busoddi yn kit a offer newydd yn y ffactri sy'n golygu ni gallu cyflenwi gyfynion yr archfarchnadoedd yn rhwyddach ac yn gyflymach. Mae'n tefyd wedi helpu ni trwy wneud cais am status PGI nôl yn 2013. A mae'r dynodiad eiryddol arbennig yma wedi bod o werth i ni o ran marchnata a rhoi stamp i'n cynnyrch tatw newydd Sir Benfro. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych mewn i'r sector o cynnyrch wedi ei baratoi, a'r pwynt o hwn yw i trial hybu bobl ifanc i byta llysiau. Am y dyfodol, blaenoriaeth Puffin Produce yw wneud yn siŵr bod um, llysiau Cymraeg blas y tir ar plat bob tŷ yng Nghymru.